Salam uşaqlar. Bu günləri sizinlə mən Şənistan və mən Elvin olacağıq. Ə, bildiyiniz kimi Junior Eurovision gəlir qabaqdan və düşündük ki, məhz bu müsabiqə ilə bağlı bir video çəkək, öz reaksiyalarımızı, öz fikirlərimizi sizinlə bölüşək. Ə, bu günləri müzakirə edəcəyik. Şəmistan, bizə biraz məlumat verin. Bu günləri xəbər yayıldı ki, xarici ə, portallardakı bəs Azərbaycan ola bilsin ki, qatılsın 2020-ci ildə, yəni artıq bu, bu ilin noyabrında başlayacaq müsabiqəyə. Amma yəni o xəbərlərin hələ ki əsassız olduğunu bildirir deleqasiya bizə. Ə, ondan sonra biz danışacağıq ə, Azərbaycan bu müsabiqədə neçə dəfə iştirak edib, necə iştirak edib tarixindən danışacağıq. Sonra biz danışacağıq ondan ki, əgər Azərbaycan bu il iştirak edəsəm, ə, e, biz kimləri ora göndərə bilərik, necə bir komanda bizdən ola bilər? Danışdıqca zaten bunları bir-bir biz özümüzə görəcəyik. Ona görə də yəni yavaş-yavaş başlayaq mövzumuza, uzatmayaq. Ə, e, ilk öncə biraz qısa bir məlumat verək müsabiqənin bu ilki formatı haqqında. Bildiyiniz kimi bu ilin noyabr ayında ə, e, Polşanın Varşava şəhərində keçiriləcək müsabiqə. Ə, indiyə qədər bu şəhər ə, deməli 1994-cü ildə Young Musician, e, gənc musiqiçilərin və 2005-ci ildə Eurovision rəqs müsabiqəsinin ev sahibliyini edib və Polşa deyərdim ki, son illərdə bu Junior Eurovision-da ən uğurlu ölkələrdən biri kimi ə, e, bizə tanınır. Nəyə görə desəz də, yəqin ki, özünüz artıq bilirsiniz ki, son 2 ilin dalbadal qalibidirlər. Artıq olaraq ilk dəfədir ki, yenə ev sahibliyi edir. Bəli. Sonra nə deyə bilərik? E, bu ilki müsabiqədən yəni danışası olsa, bu il bildiyiniz kimi artıq indiyə olan məlumatlara görə 14 ölkə müsabiqədə iştirak edəcək. Ölkəmiz Azərbaycanın müsabiqədə iştirak edib etməyəcəyi isə hələ ki məlum deyil. Ölkəmiz Azərbaycan haqqında müzakirə edəcəyik. İlk öncə ondan danışım ki, ilk dəfə olaraq 2012-ci ildə müsabiqəyə qatılır Azərbaycan və həmin ilə Suadı və Ömərin ə, duet çıxışı ilə Girls and Boys və Azərbaycan dilində Dünya Sənindir mahnısı ilə qatılırlar və ə, e, 49 xalq oxuyaraq 11-ci yerə layiq görülürlər. Bir il sonra 2013-cü ildə Azərbaycan yenidən qatılır və bu dəfə də Rüstəm Kərimov ilə e, mən və gitaram e, mahnısı ilə 66 xal toplayaraq 7-ci oldular və indiyə qədərki ən uğurlu nailiyyəti məhz budur Azərbaycanın. Daha sonra üzərindən bir müddət keçir və Azərbaycan yenidən müsabiqəyə qatılır. Bu dəfə isə 2018-ci ildə 2018-ci e, ildə isə ölkəmiz Azərbaycanla Mısır Fidan Hüseynovu təmsil edir. Albana We Like Humans ilə və 47 xal toplayaraq 16-cı yerə layiq görülür. Ə, e, düşünürəm ki, əslində düzünü demək lazım gələrsə, müsabiqədə o qədər də uğurlu deyil. Bu müsabiqədə yəni o qədər də uğurlu nəticələrimiz yoxdur, təəssüflər olsun ki. Ə, amma ümid edirik ki, növbəti illərdə, bəlkə də elə 2020-də ə, gözəl bir çıxışla, gözəl bir nömrə ilə, yadda qalan bir nömrə ilə yaxşı bir yer tutacağıq. Ə, daha sonra əlavələrim varmı bilmirəm. Aa, Yəni bəzən ola bilər etmək istəyirəm. Yəni şəxsi fikirlərimi demək istəyirəm burada. Yəni mənim fikrimcə, yəni ə, əgər bir Eurovision varsa və Junior Eurovision varsa, bu ikisinin arasında seçim edilirsə, Eurovisionda daha uğurlu olmağı seçərdim məndən ki, Junior Eurovisionda və elə də elə də ki var Junior Eurovision ə, Eurovision özündə maşallah ki, çox gözəl nəticələr göstərir ölkəmiz və Dünya Eurovision'da iştirakımız e, sadəcə ondan ötürü olmalıdır ki, mənim düşüncəmə görə, yəni mütləq deyil ki, biz orada da qalib gələk, burada da qalib gələk, elə bir şey yoxdur. Amma ki, iştirakımız yəqin ki, bir ə, e, vacib bir şey olardı ölkə baxımından. Yəni uşaqlar inkişaf edərdi. Gələcək üçün o həmin o Eurovision üçün hazırda ki, biz qalib gəlmək istəyirik. Ora üçün hazırlıq bir platforması kimi görmək olar bu Junior Eurovisionu. Yəni uşaqlar artıq orada hansısa bir təcrübə yığırlar və gələcəkdə yəni, bəlkə də biz haçansa bizi təmsil etmiş uşaqları biz ə, ölkəmizi təmsil edəcəyik görünüş müsabiqəsində. Və ona görə yəni ə, mənim şəxsi düşün düşüncəmə görə yəni nəticə o qədər də vacib deyil bu müsabiqədə. Yəni onsuz da yəni dediyim kimi heç yəni qalibiyyət yəni öz ölkəndə ə, keçirmək hüququ belə verir sənə və nəticədə bir uşaq yarışmasıdır bu. Ə, mən buna daha çox yarışmadan daha çox bir festival kimi baxıram buna, Junior Eurovision-a. Ki, yəni uşaqlar da oxusunlar, yəni gözəl vaxt keçirsinlər, mahnılar dinləyək. Yəni azca da olsa Eurovision gözləmək, o, o vaxtını necəsə keçirək. Yəni belə, yəni mən fikrimcə yəni, mütləq deyil gedib oranı qalib olub qalmalıyıq. Qaldı ki, gəlin müsabiqəyə qatılıb qatılmamağınıza. İstəyirəm ilk öncə sən öz fikrini bildirəsən. Səncə müsabiqəyə bu il qatılacaqmı ölkəmiz? Məncə qatılacaq, qatılmayacaq. Yəni sözün düzü bu dəqiqə o suala cavab vermək biraz çətin çəkirəm, çünki e, fikirlərimi ümumiyyətlə izah edim. Deyiləndə ki, bizdə uşaq, e, səs uşaqlar keçiriləcək. Mən o vaxtda dedim ki, 100% bunun qalibi e, getməlidir, günü gələcək. Və yəni demək olar ki, əminəm ki, əgər final keçirilsəydi və qalib olsaydı bugünkü gündə, biz onu göndərərdik o ə, yarışmaya. Amma yəni məsələ orasındadır ki, final keçirilməyib və qalibiniz yoxdur. Ə, amma yəni yenə də ə, bir tərəfdən fikirləşəndə ki, biz bu qədər istedadlar qazanmışıq dünya yarışından. Yəni onu da qeyd etsəm ki, 2015-ci ildə keçirilən Səs Azərbaycan yarışmasının ə, e, yarışmasından biz qalibi yox, orada daha alt sırada yerləşmiş birisini göndərmişiksə, deməli bəli, bəli. Yəni də ə, e, burada yəni mütləq deyil ki, qalibimiz göndərək. Bizim əgər finalçılarımız varsa, hansı ki 9 dənə finalçımız var, biz onların arasında hər halda bir seçim edə bilərik və yəqin ki göndərə bilərik ə, e, uşaqları. Amma buradan bir sual daha yaranır COVID-19 məsələsi var. Təəssüf ki, ölkəmizdə vəziyyət bugünkü gündə heç də ürəkən deyil. Yəni, bütün sərhədlər bağlıdır. Yəni, azalmaya geçsə də virus, amma hələ də ki, təhlükəli bir vəziyyətdə yaşayırıq. Və bunların hamısı öz sırasında çətinliklər yaradır, maneələr yaradır bu barədə, əlbəttə. Amma ə, yəni hələ ki, vaxt var səhv eləmirəmsə, dəqiq bilmirəm, amma səhv eləmirəmsə, bunu sentyabrın axırıncı həftələrinə qədər konfirm eləmək olur. Təsdiqləmək olur. Bəli. Yəni, məncə o vaxta qədər daha bəlli olacaq vəziyyətin necə. Eynən. Mənə qalsa, mən indi öz fikirlərimi deyim. İlk başda onu deyim ki, əgər bizi izləyən xarici bir şəxs hal-hazırda izləyən, ona görə bir açıqlama edeyim ki, Mənə görə ilk başdan deyim ki, ə, e, ölkəmiz qatılmayacaq bu il ə, e, müsabiqəyə. Açıqlamasını indi edirəm. Ə, e, yerli izləyicilərimiz %100 artıq bunu bilirlər. Bunu bütün dünya akademik artıq bilir. Son günlərdə Azərbaycan-Ermənistan sərhədlərində yaranan bəzi atəşkəs rejiminin pozulması aktlarını nəzərə alaraq və ə, şəhidlərimiz var. Bildiyiniz kimi bugün 12 şəhidimiz var bizim. Və hal-hazırda musiqi, əyləncə yönümlü tədbirlər, ə, əyləncə proqramları, nə bilim, müsabiqələrdə adətən bu tip şeylərə ölkəmiz həssas bir yanaşması var və düşünürəm ki, böyük ehtimal ki, əgər qərar indilərdə verilirsə, ə, mənə gəlir ki, müsbət yox, mənfi olacaq və müsabiqədə iştirak etməyəcəyik. Yox, əgər biraz ən azından heç olmasa bir ay müddətimiz olsa, nə bilim bir 30 gün müddət olsa üstündən keçəndən sonra, bu videodan sonra bəlkə də, e, bəlkə qatıldıq. Amma indiki vəziyyəti nəzərə alaraq hamının, yəni bu dəqiqə inanın ki, yəni ə, e, bütün dünya bir hüzün, hüzün ə, e, dünya yox, bütün Azərbaycan yəni ə, hüzün içərisindədir, kədərlidir. Çünki yəni şəhidlərimiz var, bu normaldır. Ə, bu arada buradan fürsətdən istifadə edib onlara ə, Allahdan rəhmət diləyirik və ailələrinə isə başsağlığı arzu edirik. Nəysə, e, və bütün yaralılara təcildə e, şəfa diləyirik buradan bütün yaralı əsgərlərimizə. İnşallah ki, tez sağlasın. E, mövzunu çox ora bağlamağı da istəmirəm, çünki əsas mövzumuz bu deyil. Qısa yəni üzərindən keçmək istədim. Yəni demək istədim ki, budur ki, bunları nəzərə aldıqda o qədər də əslində internetdə yayılan o xəbərlər, nə bilim Azərbaycan qatılacaq, hətta qalibiyyəti nə bilim ə, e, nizamlayıblar, düşünür bəlkə qalib olsunlar falan. Yəni bu tip e, danışıqlar ümumiyyətlə heç olmayıb aldığımız məlumata görə. Nümayəndə heyəti, ictimai televiziya belə bir şey heç danışmır. Ə, ehm, amma əgər qatılsaq, ki mən istəyirəm qatılaq. Nəyə görə? Çünki amma necə qatılaq? Ə, ehm, çox istəyirəm ki, ə, e, Qarabağla nə bilim, işğal olunmuş, 30 ilə yaxındakı işğal olunmuş torpaqlarımız haqqında. Düzdür, müsabiqədir bu, siyasi bir yarışma deyil. Amma biz nə qədər inanın ki, yüzlərlə, nə qədər yəni biz desə də ki, siyasi bir yarışma deyil, e, müsabiqə yetərincə artıq siyasi yarışmadır. Ə, e, və uşaqların üzərindən bu tip şeylərin yeridilməsinə də əslində qarşı olan biri olaraq da bir növ istəmərəm. Okay, başa düşürəm ki, uşaqların ən azından burada heç bir təsir etməməliyik. Onların üzərindən nəsə qazanmaq, nə bilim, onların üzərindən ə, e, bir şeylər güdməyimiz düzgün olmaz. Amma bu ə, e, çox istəyirəm ki, qatılsaq, bu tip bir ə, e, mahnı ilə qatılaq, öz dilimizdə çox gözəl bir mahnı yazılsın. Ə, həm ingiliscə təbii ki, 71% ana dili, 25% ə, xarici dildə olmaq səhv etmirəmsə, Sovet qaydalarına görə. Yəni çox istəyirəm ki, belə bir mahnı yazılsın və ə, onu da səsləndirə biləcək bir uşağa verilsin. Yəni hər, yəni o mahnıya uyğun olmayan bir tipajı da göndərməyimiz düzgün olmaz deyə düşünürəm. E, bilmirəm sən nə düşünürsən bu barədə. Yəni bu mənim şəxsi fikrimdir. Mhm. Yəni əslində başa düşürəm nə demək istədiyini. Yəni öz fikrimi də bildirim bu barədə. Aha, necə bir mahnı olsun deyirsən. Ümumiyyətlə fikri mən bəyənirəm, amma mən o fikri daha çox yəni böyük Eurovision-da görmək istəyirəm, nəinki Junior Eurovision-da. Yəni daha ciddi mövzuların məkanı elə daha e, böyüklərin Eurovision-da orada həm kütlə daha böyükdür. Çatdıra biləcəyimiz mesaj, mesajı biz 200 milyona çatdıra bilərik. Ə, e, daha məqsəd uyğun olar yəqin ki, orada belə bir mahnı iştirak etmək. Və həm də ki, mən bir uşaqda o ki, dedin, sən o ekipaj, yəni hər adama, hər mahnını vermək olmaz axı. Yəni bir uşağın ifasını da tam formalaşdıra bilmirəm. Yəni, özümə təsəvvürünə gətirə bilmirəm ki, nə tər çatdırır lazımı, emosiyaları, lazımı fikirləri, düşüncələri. Ona görə yəni beləncə bir mahnını mən daha çox istəyirəm ki, hətta çox istəyirəm ki, belə bir mahnı 2021-ci ildə yəni, bu ölkə vəziyyəti nəzərə alaraq Yəni 2021-ci ildə beləncə bir mahnı ilə qalxmaq məqsədə uyğun olar, düzgün olar məncə. Hı -hı. Amma ki, söhbət gedirsə əgər junior Eurovision-dan, biz burada başqa cür ə, bu ə, məsələni ə, göstərə bilərik. Elə göstərə bilərik ki, bəs ə, barış istəyirik, sülh istəyirik, ölkəmizdə sülh olsun istəyirik. Yəni bu baxımdan, yəni uşağa daha düzgün belə bir mahnı ifa etməyi məncə düşünürlər. Yəni bunu yəni da biz çox tez çox vaxt görürük bunu Eurovision-dakı bəzi uşaqlar ə, dünya ə, mehribançılıq, ə, sülh haqqında oxuyurlar. Yəni mesaj olaraq fərdaxa məqsədi olan fikircə yəqin ki. Hal-hazırda iyul ayıdır və hələ ə, noyabra qədər çox bir ay var. Yəni bir neçə ayımız var ki, o vaxta qədər əslində bu normallaşacaq bir ehtimal ki. Ə, yəni sadəcə düşünürəm ki, biz qatılsaq bu mahallə çox sevinərəm mən şəxsən bu mövzu ilə qatılsaq. Ə, və harda qalmışdım? Mən o kriteriyalara uyğun özüm üçün bəzi şəxslər də seçmişəm. Hansı ki, ümumiyyətlə yəni bu Azərbaycanda səs Azərbaycan layihəsi keçirilir, The Voice Kids. Həmin layihədən ümumiyyətlə 99% uşaqların hamısının səsi çox gözəl idi. Amma içəridə məsələn ən çox sevdiklərimi deyəcəm. Bəzilərini seçmişəm ki, Leyla var, İskəndər var, İlham var, Elvin var, sonra Fidan var, Timur var, Məhəmməd var və daha çoxlar var, var, var, var. Amma yəni ə, e, imin, yəni bu dediyim konseptə uyğun gördüyüm ə, e, Atilla və Sonadır. Yəni hər ikisinin səsi belə sərt, ə, güclü, ə, üstəsindən yaxşı gələ biləcək dediyim janra uyğun bir ifasıdırlar. Ə, və məncə alınar onların ikisindən birində. Hətta duet də edə bilərlər. Ə, yəni belə mən belə düşünürəm. Yəni dediyim kimi, yəni şərt kimi demirəm ki, mütləqdir. Sadəcə yəni, çox istəyirəm. Təbii ki, təbii ki. Yəni fikrimizi bildirəyim burada, müzakirə edirik. Və yəni görək nə olur, heç iştirak edirik, etmirik, o bəlli deyil. Amma yəni məncə iştirak etmək daha məqsədə uyğun olar, düzgün olar. Yəni etmək lazımdır. Yəni əgər bir ə, hansısa bir beynəlxalq bir müsabiqədirsə və bizim orada iştirak etmək şansımız varsa, yəni həm də ki beləçi bir zamanda belə bir zamanda hansında ki, düşmən özünü ölkəyə ə, e, təbliğ etməyə çalışır, özünü doğru, bizi səhv göstərməyə çalışır. Belə bir zamanda biz də özümüzü göstərməliyik. Dünya bizi tanımalıdır, dünya bizi görməlidir, bizim nə tək insanlar olduğumuzu görməlidirlər, tanımalıdırlar. Və yəqin ki, ə, e, uyğun olar, düzgün olar bizim iştirak etməyimiz. Amma yəni yenə də ki, bizdən asılı bir şey deyil. Görə qərarına olacaq, ictimai bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, yaxşı olsun. Tək yəni ə, e, yaxşı bir situasiya ilə biz ora gedək və qayıdaq. Ə, e, yəni dediyim kimi bu dediklərim qətiyyən şey ə, e, yanlış da anlaşılmasın. Ə, demək istədiyim nə bilim bu gedək orada protest eləyək, nə bilim ə, kimisə haqlı, haqsız durumlarını salaq, nə bilim biz bu təqdiri görmüşük, hansı bayraqlar açılıb o layihədə, hansı ə, e, addımlar atılıb o ə, e, layihədə təsir olsun ki. Yəni biz bağımsız düşünürəm ki, elə bir dəqiqədə Hə, təbii ki, elə bir dərəcədə heç vaxt eləməliyik. Ə, yəni belə səviyyəyə düşməliyik. Ə, amma yəni düşünürəm ki, etməyimiz çox gözəl bir şey olar. Yəni tarixdə belə bir şeyin qalmasını çox istəyirəm. Yəni e, Camala gəlir 1944 oxuyur. Ə, e, sonra nə bilim, yəni kimlərsə gəlir öz problemlərindən, öz ə, e, nə bilim, burada mütləq deyil düşmən, nə bilim, ə, döyüşlərdən danışasan, hər hansı bir problemləri, nə bilim, ə, sevgindən danışasan, mütləq bir problem. Yəni nədənsə bir mesaj ötürməlisən insanlara ki, o hissi yaşatmalısan onlara düşünürəm və bu dəqiqə insanlar və Azərbaycanlıların üzərində olan bu hiss ki var, bu kədər ki var, bunun üzərinə yəni çox yaxşı olar ki, yəni Azərbaycan adına sən yarışdığın üçün çox istəyirəm yəni görməyi bu tip bir janrda bir mahnını. Belə. Bəli. Məncə də yəni bütün yəni ola biləcəkləri yəni saydıq. Ya qatılacaq, ya qatılmayacaq. Bu 100%-dir. Ümid edirəm ki, qatıla və mən şəxsən dediyim olsun deyərəm, amma yenə də dediyim kimi ə, e, necə olarsa fərq etməz. Hər türlü biz ölkəmizi təmsil edən şəxsin arxasındayıq. Əlbəttə. 100% həmişə dəstəkləyəcəyik və İnşallah ki, qatılsaq, layiqincə təmsil olunacağımıza da əminəm. Yəni bizim ölkə heç vaxt o, heç bir işi, belə bir işləri, yəni başlarından etmirlər. Qatlanda həmişə bir keyfiyyət var ortada. İnanıram ki, yaxşı olar. Belə o zaman. Belə. Videomuzun arasına çatdıq. Ə, ümid edirəm ki, videonu izləyənlərə maraqlı oldu. Ə, sonra daha sonra demək istəyirəm ki, öz fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Aşağıda rəy bölmələrini bizə ə, nə düşünürsünüz? Müsabiqəyə qatılmalıyıqmı, qatılmamalıyıqmı? Ümumiyyətlə kimin bizi təmsil etməyini istəyirsiniz? Fikirlərimizə qarşı ə, öz fikirləriniz nədir? Bunu bizə bildirin. Və sonda videonun altına like qoyun, bizə abunə olun və izləmədə qalın. İnşallah ki, təzə ə, yeni Eurovision sezonu ilə biz sizlə daha ə, yeni bir güclə, daha maraqlı bir şəkildə sizə qarşınızda olacağıq. Dələ. Gəlirik, görüşlərə qədər özünüzə yaxşı baxın. Hələlik. Hələlik.